Всем привет! С вами снова я, Алена. И сегодня я вам расскажу про мою самую любимую косметику. Я люблю, во-первых, вот такие вот э, помады. У меня их две. Вот. Одна вот такого вот цвета, темненького чуть-чуть. Другая светлого цвета. Я всю мою косметику буду записывать на листочке и примерять на себе. Буду вам показывать во-первых, вот такой вот цвет. Он э, вот светленький. Вот. Так вот он смотрится. И темный цвет темная помада. Она смотрится очень ярко, четко и празднично. Очень красиво так. Ярко и так еще блестит, переливается. Теперь как смотрится цветная помада. яркое и праздничное. Светлая помада, э, можно сказать, ничем не отличается, только эта помада, она более такая чуть ярче, а это чуть светлее. Вот, вот такие вот помады от одной и той же фирмы. Дальше. Э, Еще есть одна такая же, в таком же тюбике примерно помада. Э, помада, э, это фирма, по-моему. Так, Магик Шины. Шины. Шины. Ой, я не понимаю. Так, э, помада очень красивая такая. Она, как сказать, мягкая. Это очень помада Мягкий такой цвет выглядит. И сейчас покажу, какая она на листочке. Да, она и правда мягкая. Теперь я ее нанесу на себя. Помада очень нежная, так вот она у меня смотрится на губах. Дальше у меня обычная гигиеническая помада. Я вам э, ее даже на губах не буду показывать цвета, потому что никакого нету. У меня таких гигиенических помад 4 штуки со всякими вкусами. И запахами. Это со вкусом клубники, а это со вкусом абрикоса. И запахом тоже со вкусом абрикоса и клубники. Вот. Еще у меня были... Э, со вкусом и запахом черной смородины и э, малины. Ну, я их куда-то делаю, я не знаю. Вот, они очень классные. Сейчас цвета вам покажу. Так. Ну, это вот такой вот цвет. А это, ну, короче, она вот такой вот цвет создает. Ну, примерно такой же, как э, и здесь. Все мы просто нарисуем вот здесь. Вот такая вот красная. Это клубничная. Так. И еще вот это вот я ею еще не пользовалась. Поэтому я ее сейчас распаковываю. Вот, давайте я вам как раз цвет покажу. Вот он, бледненький такой цвет. Новая ну, помада только. Ну, вот правда, как э, у абрикоса цвет такой. Это помада в форме мороженого. Вот она такая очень красивая такая. Сейчас я вам покажу цвета. Фиолетовая вот. Тут э, белого больше фиолетовым. А, розовая вот. Тут больше <laughs> розового. На губах я показывать не буду, я вам лучше э, нанесу на бумагу. нашу. Вот так вот выглядит. Теперь беру фиолетовую помаду. Почти белая. Сейчас фиолетовую захвачу, чуть не захватывает. Вот такие вот нежные цвета. Даже розовый вроде бы как кажется, да, он э, более такой э, должен быть э, нежный, а наоборот. А дальше я вам буду рассказывать про лаки. Вот такой вот лак. Вот. Сейчас я вам покажу его цвет. Так, лак. Вот, но ну, я э, очень редко им, этим лаком пользуюсь, потому что яркий очень для меня, для девочки. Вот. И э, не толстым слоем, ну, как бы, лучше. Да, лак вот такой вот, блестящий. Я же уже пробовала. Вот. Так вот. Сейчас еще нанесу на бумагу, чтобы вам было более понятно. есть лак э, такой. Вот он тут кажется ярким, а на самом деле на листочке э, он э, будет такой, не очень яркий. Вот, видите, он какой нежный, прям такой хорошенький, как розовый. Классный лак. И вот тут еще больше половины тюбика. это вот еще этот лак э, от компании Avon. Это я точно знаю. А дальше я не знаю вот эти как, э, от каких компаний, но я вам просто покажу. Может разберетесь. Я мало компаний знаю. Только Oriflame и Avon. Так, Ну, здесь Avon. Вот, такой, э, вот такие вот тени мне еще нравятся. Они такие как бы нежные. тени мы видим. Наносим сюда. Здесь оно не очень выглядит, но я вам все-таки покажу, потому что, чтобы все-таки было так, то, что я вам показывала. Эти тени, они разбились, эти тени, но они очень красивые. Фирма Видите, как они разбились? А так тут вон красивые такие золотистые цвета. Так, здесь, во-первых, кисточки нету, поэтому я беру кисточки, которые я покупала отдельно. Вот, беру. ярко. Можно накрасить, э, у меня так просто получилось ППХ. Можно накрасить, конечно, э, получше, но я с ППХ все сделала. Цвет темненький, вот он. Еще одна мне нравится вот такая фирма. И такой вот цвет сразу э, нанесу на бумажечку. И сейчас вам покажу на себе. его, поэтому одним слоем надо класть. Так, вот. Дальше еще я вам покажу вот такую вот э, помаду. Еще я хочу показать вот такую помаду голубую. У меня таких было вот э, еще пять штук. Но <laughs> они куда-то все делись. Я не знаю, вот я их простеряла или куда я их дела. Ну вот, короче, было их всего шесть. Осталась одна были разные цвета там. Вот такой вот цвет. И на бумажечке помады. На разделе помады. Вот, сейчас еще чуть поярче. Чужо. Вот. Такую вот пудру. Э, компания Avon. Хорошая такая пудра. Вот смотрите. Здесь вот мы открываем. Вот. И так, сейчас. Вот. Так вот все лежит. И Другую щеку я оставлю такой. Так. Вот так вот выглядит. И э, наношу где вот пудра. Ну, капельку есть. Так, следующую щеку. Там. На следующую щеку я сейчас э, нанесу румяна. Вот почему я ее оставила. Сейчас я возьму кисточку. Вот, беру кисточку вот такую. Вот. Открываю. Вот. Стекло, оно так и будет продолжаться быть грязным. Потому что оно перевернется, но чуть-чуть даже, и уже стекло испачкалось. Румяна очень четкая, очень даже. Вот она какая. Я <laughs> же вся такая румяная, разрумяная. Вторую щеку что-то покрасить. Ну, какая я вся румяная. жениться можно идти. <laughs> Ищем отдел румяна. Вот он. Румяна у нас одна, мы одну румяну смотрим, поэтому наношу, можно наносить побольше. Ну все, достаточно. У меня осталось несколько предметов. Э, вот э, я обожаю, просто так обожаю эти духи. Я их за 100 рублей там покупала где-то, не знаю, в каком-то магазине. Вот. Они с малиной. Так вот, открываем брат Мариниса. Я так обрадовалась, так удивилась, когда вот здесь вот видела. Я, я до сих пор никогда резиночку не пользовалась ею. Она так пахнет чудесно вообще. Такой четкий аромат, блестит, все это в подарок было. Наверное, потому что э, здесь налили духов мало, а стоит достаточно дорого, да? нормально. Сейчас я покажу это на листочке. Ну, это все равно одно пятно будет видно. Ну, вот. Осталось всего несколько, всего два карандаша. Один карандаш это подводка для ногтей. Я сейчас э, покажу вам. Вот, ищем карандаш для ногтей. Вот. Здесь ничего не видно. Маленькая только линия. Так. О, хорошо так подводит. Только это надо длинные ногти. Я их недавно обстегла. Ну вот, смотрится достаточно белым. Э, профессионально и нормально получше наводить, то тогда будет хорошо смотреться. Так оно белое, но не очень. Я вчера наносила, у меня беленькое получилось еще сегодня. Так, и последний наш элемент. Карандаш для глаз. Рисуем. Карандаш для глаз. Черный цвет. Хороший такой, яркий. Я буду легонько наносить. Так, наносим. Вот. Как-то так. Я профессионально-то хорошо не умею. Ну, вот так вот. Вот такой вот карандашик. И вся моя любимая косметика. У меня там есть еще, но это вот моя любимая что я вам сегодня показала, я вам записала на листочке всякие цвета. Если вы хотите узнать об, об какой-то из этой вещи, косметики побольше, напишите мне в комментарии, там, например, о лаке о каком-то хотите узнать. Пишите, например, хочу узнать про лак такого цвета или про что-то там другое. До новых встреч, пока! С вами была Алена. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Пока! До новых видео! Я очень вас люблю! Также вы можете найти меня в Одноклассниках, ВКонтакте, в Инстаграме и в Твиттере. Не забывайте подписываться на мой канал и рассказывать своим друзьям. Пока! До новых встреч!